ありがとうございますちもちもです磁石の不思議を調べてみたいと思います磁石の引きつける力について実験してみますまず実験の道具を紹介します左から納豆のパックと鉄でできた と真ん中に水を入れた水槽を用意していますあと右側には N 極と S 極の磁石を用意しました8個のパックは大きいので小さく切り取ります嗯。 切り取った納豆のパックの上にクリップをのせて水の上に浮かべたいと思います水の上に鉄のクリップが 別のクリップに磁石をつけ近づけてみましょうどうなるでしょうかそのクリップが水の中に落ちちゃったのでセロハンテープ したもう一度水の上に鉄のクリップを浮かべますこの鉄のクリップに磁石を近づけてみましょうどうなるでしょうかおおおこっち来いこっち来い。 お危ないよ。よあああまとめです磁石は鉄を引きつける力があるからこ ましたまた見てねバイバーイ